روزگاران در بدخشان بعد از این گل میکنه نخل بختی آدم در این زمین گل میکند روزگاران در بدخشان بعد از این گل میکنه نخل بختی آدم در این زمین گل میکند خانه اقبال ما پر نور شد پر نور شد خانه اقبال ما پر نور شد پر نور شد در بدخشان کهن وقتی نبین گل میکند در بدخشان کهن وقتی نبین گل میکند روزگاران در بدخشان بعد از این گل میکند روزگاران در بدخشان بعد از این گل میکند قد تو بود زیبا دختری بدخشانی قد تو بود زیبا دختری بدخشانی دیوانه نکند دل را دختری بدخشانی قد تو بود زیبا دختری بدخشانی روی تو بعد مقبول موی تو بعد سنبول روی تو بعد مقبول موی تو بعد سنبوله هستی با خدا تنها دختری بدخشانی قد تو بود زیبا دختری بدخشانی حسن تو بعد منتاز در بین پری رویا حسن تو بعد منتاز در بین پری رویانه وصف تو کنم هر جا دختری بدخشانی قد تو بود زیبا دختری بدخشانی قد تو بود زیبا دختری بدخشانی ستاره یا ماهی که نور دلهایی و ملک دلشاهی تو زیب دنیایی ستاره یا ماهی که نور دلهایی و ملک دلشاهی تو زیب دنیایی برقص که مهایی چو موج دریایی گه دلازاری گه دلارایی ستاره یا ماهی که نور دلهایی و ملکی دلشاهی تو زیبی دنیایی چه خوب و رنایی چو بیک خانایی تمام شعرم را تو اصل مهنایی ستاره یا ماهی که نور دلهایی و ملکی دلشاهی تو زیبی دنیایی ستاره یا ماهی که نور دلهایی امر که دل شاهی تو زیب دنیایی تو تش گلت یا گو نم موسر خطیبی بدا تو تش گلت یا گو نم موسر خطیبی بدا اومد گوزم چشمه تو تش گلت یا گو نم تو تش گلت یا گو نم موسر خطیبی بدا اوزه طوم یا طاقه تو تش گلت یا گو نم تو تش گلت یا گو نم موسر خطیبی بدا یه سرم عرم و ستاره تو جگلت یگانه مد سرخطی بی بادا ایتی خوش رو چشمت کندک ترن کزی بنده تو جگلت یگانه مد سرخطی بی بادا تو جگلت یگانه مد سرخطی بی بادا تو جگلت یگانه مد سرخطی بی بادا تو جگلت یگانه مد سرخطی بی بادا